Sziasztok! Hát ma sem lesz megállás, már úton vagyunk és 8 óra van. Hát az idő az elég szar, <laughs> mondhatni. Gyorsan most reggelizünk egyet, eszünk egy kis croissant és kávézunk egyet, és aztán indulás a bagi túrára. Na jól van, inkább hagyom Nélt még egy kicsit ébredni. Kell neki egy kávé a baj, hogy én nem fogok kávét kapni, mert itt nincsen espresszó normális. És én csak azt bírom meginni. Tudom, princezim vagyok. De ez az én rigolyám. Hmm. jövünk vissza, úgyhogy A reggeli túránkat csak el kellett tolnunk, mivel nagyon rossz idő volt, és hát konkrétan én a bőrkabalátomban majdnem fagytam, úgyhogy megbeszéltük a túravezetőnkkel, vagy hát nem ővelők, de valahogy úgy, <laughs> mert hogy ők nem voltak itt, de végül eltoltuk, úgyhogy 14 órakor fogunk menni, iszunk egy kávét még néz ki, és utána indulunk. Az idő pedig már ilyen, várjál. Esenk tu, vízbe. Magájön! Rohadt jó. Nagyon jó kis szórakozási lehetőség. Most konkrétan 40 perce voltunk már úton, úgyhogy igazából picit drágább ez a túra. 750 tirám volt. És az cipő még mindig fehér. <laughs> Na, tehát ő 750 dirham volt kettőnknek, ami olyan 70 eurót jelent. Az egy kicsit drágának mondhatod, de az egy 40 perc, és még most nem tudom, hogy mit csinálunk most itt, de valami. Immer muss man hier Hände waschen. Ja? Warum? Was magst du? Was magst du? Voll. Mit Sand. das kann sein és még nincs vége, úgyhogy tök jó. Leesett, hogy mit hiszem, szerintem tázunk meg kekszet eszünk. Love, love, love is all you need. <laughs> Next.